follow linda canção. Vem comigo anunciar, vem comigo pensar, pois o Senhor logo vem, logo vem. pelada aqui. Agradeço, Pai querido, pois hoje tua proteção eu senti. Posso ouvir lindos pardais a cantar. Pela la crescer. Cada riso que dou sem perceber, vou cantar. Não vejo a hora de conhecer todos os meus irmãos. Vivermos unidos, cantando juntos uma linda canção. Vem comigo anunciar, vem comigo apresentar. Logo vem, logo vem, logo vem.